estamos quase lá. E Está a morrer 2011. Espera, que os dois vão cabo da gente. 9, 8, pode, é isso? Boa, ainda em casa! Muitas felicidades! Schlussphase. Yeah.